Takže 25.12 jsme tady na takovýhle božohodový procházce. Hledáme tady na telnici nějaký škeble nebo nějaký ústřice. Tady to vypadá, že by mohlo být ono, má to takový škeblózní tvar úplně, když tam do toho strčí člověk ruku, tak to má takový jako tvar jako ta škeble a tady to si myslím, že je ještě lepší, tady to vypadá jak nějaká srdcovka. A prostě klasický tvar škeble takhle do srdce to je pak ještě jedna. No tak to jsou zajímavé poznatky. Je to blbost chodit na Vánoce na škadle. Není. Protože v lese je vždycky nejlíp. Ty máme zase takovýhle bedara nějakýho. Nevím, jestli to úplně jako dobře vidět, tak to vystupuje z té stěny. Teď možná jo. Vypadá nějaký na nějakou škebli. To je nějaká něco zavinutýho ještě. Tady to. To má jako, to má jako takovou zavinutou strukturu, což je zajímavé. Tak a taky výduť ještě taková kvádle. Tady tohle to jsem myslel tím.